Hola de nuevo YouTube, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, hoy, bueno, es que no hay más misterio. Simplemente la recopilación de toda la música que usé en el año. Así que nos vemos. Adiós. said no